Всем привет! Если вы меня еще помните, то меня зовут Алина. Но это так, для тех, кто забыл, как меня зовут. Итак, почему меня так долго не было на канале? Ну, просто мне было лень снимать, не было идеи про что снимать, но теперь она появилась, э, да. Ну и вообще, я вчера целый день бегал по торговым центрам, что мне одеть в эту школу. Ну, точнее, я собиралась к школе, да. Да и да меня на днях обманули когда я была в гостях меня не обманули ни классическим способом, ни в аваке, ни на подарок, или на нимку, или на, на крылья, или еще на что-то. А в Инстаграме. Да. И сегодня я вам расскажу про это. Субтитров мне придется писать очень много, но я переживу. Ну и все, начинаем. Итак, я пока была в гостях, мне такая группа в Инстаграм попалась. Да, вы не ослышались, группа. И я в Инстаграме написала пост, так скажем, где э, я показала этот профиль этих обманщиков и все. Обманули меня на два аккаунта. Первый это был с балансом моя копилка. 16 э, тысяч коинс было на этом счете, на этой копилке. Ну, как бы я задонатил, я, и я профукал 500 рублей, ребята, 500. Вот. И хотела я себе аккаунт, ну, прокачанный такой, богатый, красивый, да. А, пятьдесят третьим уровнем. Вы не ослышались, пятьдесят третьим. И все. Я написала им, мы договаривались, я ждала три дня, пока они мне ответят. Они ответили, я им дала данные от первого аккаунта, то есть обмен. Ну, то есть мне не было так особо жалко аккаунт э, так, какой же аккаунт-то? А, точно, аккаунт, ну, бомж Петя, но теперь он у меня босс, <laughs> да, с десятым уровнем. Да, и они сказали, что они не могут на него зайти. То есть они меня как бы обманули, они за, на самом деле могли зайти на этот аккаунт. И они просто увели у меня из-под носа. Но я как, наверное, дрочка поняла. Ну ладно, ладно, не могли зайти потом я им дала данные от копилки ну то есть они попросили 15 тысяч эвакоинс 15 а через неделю будет этот аккаунт стоил 45 тысяч эвакоинс тогда бы вообще обидно приобидно было собственно вот и все <laughs> но ну, это на самом деле еще не вся история на самом деле я думала что у них все честно но как бы отзывы владельцев покупателей есть как бы аккаунты красивые богатые вот и они у меня увели с подноса аккаунт с 16 тысяч коинс и просто мой аккаунт. То есть у меня теперь минус аккаунт, так это босс. Но этот аккаунт был официально мной создан для просто для развлечения. И мы, возможно, на нем будем видео снимать. Ну, я так думала. Пока не появилась в моей жизни эта группа. Все подробности в Инстаграме будут, так что переходите, смотрите, у кого есть Инстаграм. Поэтому вот. И вообще я решила, что я ни, ни в коем разе не поведусь. Но ну, тут прям соблазн такой, знаете, да. И в Инстаграме это такая сеть, где можно просто заблокировать человека. То есть это не в Авакине тебе, если ты обманут, ты можешь его там, например, по нику найти, по коду друга найти. Это Инстаграм. Там просто вот тебя заблокали, и ты пиши им, не пиши в директ, все все равно это не увидят. И у тебя не отобразится, что этот пользователь Инстаграм тебя заблокировал. Нет. Вот, ну и, собственно, они меня заблокировали. Я печалилась, что они у меня увели с подноса два аккаунта. И пошла я писать в поддержку. Написала я про первый аккаунт, который у меня взломали, украли. И где-то скриншот ихнего ответа будет где-то тут, да? И потом я написала уже про аккаунт 16 тысяч коинс и они сказали, что могут восстановить ученую эту запись, учетную запись. Но только надо имя, имя пользователя или код друга. Но я, естественно, помнила имя пользователя, код друга я, к сожалению, не помнила. Вот, ну, ввели у меня эти аккаунты из-под носа, как бы. Ну и потом на следующий день и мне пришла идея в голову, ну, про которую я вам уже все сказала. Они я просто подумала а почему бы просто не рассказать разработчикам про то что у меня увели аккаунт и они могут же эту учетную запись остановить да и потом я им написала и сказали да они могут ну, наподобие такого у меня аж тогда радость была такая не знаю просто ну и все собственно говоря да, это видео, наверное, не будет вам сильно интересно. Ну, я посмотрю, как бы снимать еще такие или нет. Вообще, я думаю, что они не обманут, что отзывы хорошие. Первый покупатель у них был. То есть отзывы у них хорошие. Как бы, да. Собственно, все. На этом мы приехали. Ну и все. И на следующий день они мне пишут. Я писала. Получается, еще в субботу, а они мне ответили только вчера. Мне написала половина разработчиков, ну меньше половины, но ну, половина маленькая была там точно. Но ну, они сказали, они хотят мне помочь, но я надеюсь, что они мне помогут. И я, знаете, какой сюрприз хочу? Я, короче, хочу устроить им такой сюрприз, чтобы они как бы... Я зайти на этот аккаунт, первое. Так это мне зайти на этот аккаунт, которым меня увели. И потратить на нем все деньги, все 16 тысяч в если они, естественно, там будут. Но я надеюсь, что будут. Если не будут, то я просто заберу свой аккаунт и все. Ну а как бы пусть у них будет один аккаунт, я как бы еще один такой же создам, да? Все, собственно говоря, и анимацию на этот аккаунт. Вообще, этот аккаунт босс у меня босс анимации ретро-танцор. Ну, немного одежды, немного домов, пэткинов немного, да. Я на самом деле сейчас так расстроена, я просто не знаю, что мне сейчас делать ну как бы все на этом приехали. В следующем видео я, наверное, расскажу, что у меня из этого получилось. Могу ли я вообще на этот аккаунт зайти. Ну, я надеюсь, что вам это видео понравилось, понравилось вы узнали что-то такое поучительное. Ну и все, всем пока-пока. Итак, это маленький дисклеймер. Это видео, этот отрезок видео снимался отдельно от остальных, поэтому я уже попрощалась. Поэтому вот, и вы не думайте, что я вас обманываю, что типа такого. И сейчас я вам покажу, что мои аккаунты реально у меня увели. Так, сейчас я вам покажу, собственно. Итак, первый аккаунт это баланс 16 тысяч коинс. И сейчас я введу и к вам присоединюсь. И вот он, этот аккаунт. Естественно, меня запросы друзья отклоняются. Она вообще... Вот мой аккаунт, собственно, 16 тысяч эвакоинс. У меня его реально увели. Вот, собственно. Я не знаю, что теперь делать. Извините, что я так тихо говорю, я сорвала голос после этих съемок. И теперь вы точно убедились, что я вас не обманываю. И вот... Ну, теперь точно всем пока-пока.